老大，老大在这里哟！安好，走，跟我一起去一下。干什么啊？走路没长眼啊？ 比我小心一点的。这 <laughs> 是什么东西啊？外面有帮帮帮主在找你啦！哪里？去帮我买花，越漂亮越好。OK 的。他最近很怪怪的。是同一让那个女生。哪个女生？徐才华。 为了一朵花，放弃里面。